あれ先生先生あれあここでしたか。よいしょ。先生、こんにちは。普段と違っていきなりカメラ越しに私が登場したからびっくりしましたしましたよね しましたよね <laughs> ですよねさてさてというわけで新企画の「アロナチャンネル」の始まりですパチパチこちらは普段私と会えなくて寂しがっているであろう先生のためにアロナちゃんの元気な姿をお届けする連載番組企画です今回は初回なので特別に普段と違った姿でお届けしているんですが 気づきましたかほらほら気づきませんか大人っぽい私にはちょっと不似合いなものがほらほらそうですじゃーん似合いますか4月といえばピカピカの新入生入学式シーズンですね大人のお姉さんの私にはちょっと赤いランドセルは子供っぽすぎるかもしれませんが 先生のために一肌脱いでみました変じゃないですかくるくるんどうかしました私の可愛さに見とれてしまいましたか <laughs> でそんなにジロジロ見られるとやっぱり恥ずかしいです今日だけですよ お楽しみいただけましたか今後もいろんな私の姿をお届けしていきたいと思っていますので楽しみにしていてくださいねそれでは先生また次回お会いしましょう